She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had two, three joints and she's twerking. She go it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got her own car. She don't need no Espérame que estamos. ¿Ve? ¿Vieron? Desapareció la estrella. On a combo. What am I gonna do, please? Hey, hey, hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone, he wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Joder, me tienen de, de chofer. Porque vehículos, sí, aquí tengo uno. Ah. Mas... Pois vamos, viu? Nossa, tá aqui. mas... Viste Aí. Ah, vale. A pula também se não tiver não tem nada a ver. provide assistance here. Permiso. Quítese señora. Vale. Pues no está lejos, tampoco se escucha Casi te atropello, quítate. ¿Cuál es aquí? Ah, casi. Uy. Sí que te escucho un huesito partir, eh. Uy, uy. <laughs> Mira, no se Iré. Vale, es aquí. Yo auto fighting. Ok. with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Por de ese me recuerda. ¿No se menciona ya? No. Ese me recuerda al güey este de. de Mafia, de el final. Que si no lo vieron, dejaré un link en la descripción. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? <laughs> Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Okay. Hostia, tengo tiempo. Vamos, corre, corre, corre, corre, corre, corre. 6 minutos. Chupado. Eh. Bueno, si no se me explota el auto, chupado. Vale, ¿dónde? Ay, así. Este auto se va mucho, eh. Ojo, ojo. Es, es rápido, porque no es, pero se va mucho. Permiso, señora. Tengo cosas que hacer. Ay, viene para arriba. Oye. Vale, vamos. Vamos al 8, ¿vale? Es aquí, coño, me pasé. Ah, no, no. Derecha. Aquí no. Vale, es aquí. Oye, si hay carros tienen giro, si no tiene giro, eh. Vale, con el redondo se activa, ok. ¡Eh! llevo bomba! Quítese. la idea aquí es no chocar con... Bueno, no sé si se puede chupar o no, pero... No. sé, eso, Ah, la idea era no chocar con nada. Ahora tengo que ir al frame Spring. Joder, me cago en este auto. De los cupones con bomba. A ver, lo bueno de esto es que te dan margen de, chocar Tengo que 5 minutos, bueno 4 en este caso, está chupadísimo. Joder, que me equivoco de calle. ¡Cúrate! No hay que chocar, no hay que chocar. No hay que chocar, gente, no hay que chocar. No, pendejo, para arriba. Uy, la vista de esto. Uy, la vista de esto. No me gusta de eso. Ahí ¿no? Oh, oh, oh. que Adiós. Este compa ya está muerto. No más, no le había explotado. ¡Pum! Misión superada. ¡Hostia! Bueno. Vamos con Luigi. Vamos con Luigi. Ahí me cuenta Luigi. tal, está cerca. A ver, vamos a hacer todas las misiones de Luigi. De Luigi. Luigi Mario. vi. Quando tu estava limpando de lixo e depois a explosiva. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amno Nation opposite the subway. Vale, ¿a qué hora que patear el culo? Sí, por fin se me bloquea la munición. Mm. Vale. Se me bloqueó el munición. Dice señora. A ver, obviamente voy a comprar armas. Pues tengo. Tengo un dinerito y. Buenas. bueno, uh, oh, ¿cómo compro? Sí, lo como. Agotado, vale. ¿Cómo ponlo? Compro. Quiero armas. Mercancía agotada, mercancía agotada. Sí. Vendedor de mierda. Me dice, ¿puedes comprar el... Bueno, hay que hacer tácticas sucias. No, taxicazo no era atropellar gente, pero me sirvió. Este auto no va a aguantar los choques le voy a dar a ese auto. Así que necesito otro nuevo. Vale, va por aquí abajo, eso no lo sé. Hijo de puta. Hostia. Bájalo, bájalo. qué tontos. Y tengo armas. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Solo? Pues nos vamos en el camión. Ojo. La pistola está ahora que. ¡Ah, Jodete pinche, güey! Joder, Yo con una pistola de dios me dice, está putada, y ahorita aquí que maquillaste, güey, y se Jódete. Y tú, jódete. El baile de la policía. is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Vale. Vale, gente. Y de la cinemática. Vamos a por... Por las chicas. Vamos a por las más con Jackie. Las que son las que más van a costar al principio. vamos nos de una vez. Y pim pam. Derecho, izquierda, derecho, izquierda, derecho. Vale, no atropellar. Sube, súbete a mi taxi. Nunca fallará. Es el mejor taxi que puedes encontrar. Joder, ¿y dónde está? Hasta allá abajo, ¿en serio? ¿Por qué se saque el bien? Vale, sube Listo. Llevamos dos. Súbete a mi taxi. Vamos directamente, agarramos esa, izquierda. Bueno, aquí no, aquí, aquí, aquí vamos No chocar. Súbete. Súbete. Vale, vamos directamente con el compás. Yo sé que hay más, pero no no tengo un, bus. No tengo un bus donde llevar a las chicas. Total, es aquí cerca también. Algo no hay que tan lejos. aquí. ¿Vieron? Parece. Lo Casi. Bueno, vamos por el que está aquí. Bueno, por el que está aquí. Exactamente. Sobre. Gracias. Esta fue la de aquí, fue la que maté sin querer. Joder, eso ya me recuerdo. Uy, no, no. Este, espérate. Vale, vamos a por otra, rápido. Ah, vale, ok. Cuidado, no chocar. Cuidado. Ahí está. Vale, vamos directamente a la poli. Vamos, vamos, que se puede. principales aquí. Ok, hostia, dos minutos, no sé si puedo. No sé si puedo, eh, dos minutos. Hostia, ¿sabes? lejos Estás por aquí, por mí. Me cago en la puta. Voy a por los que son más lejos y te regreso a la revista. Vale, bueno, sí, sí, llegamos, sí, llegamos. Y no es que se me ocurre por hacerle así. Me lo a Vamos. La última, por favor. Está en esta calle. en esta, no, en esta. Echa en esta. Vale, está aquí. Sube, sube, sube, sube, sube. Vale, sí se pudo, gente, sí se pudo, gente, se pudo. Estamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya? Vale. Y listo, 4000. 4000. vamos a la siguiente misión. Okay. I used to be up to no good, no good, hey. Now I got all of these shows booked, shows booked, okay. Now I'm the man in my whole hood, whole hood, damn, hey. Think I'm doing pretty well, think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be up to no good, no good, hey got all of these shows